Semalam hidupku dalam hujan Sunny Senyummu membuatku riang Gelap pun dah hilang Kini pun dah terang Kau saniku Sinaran cahayamu Sunny percayalah bila dapatkanmu rasa bahagia percaya padaku cintamu Sunny terima kasih kerja pantai pegang tanganmu vâng bagai mimpi I am